passar. y tú en tu silencio ignorando elásticas las oscilaciones solo puedes observar nadie puede imaginar que de tus labios salgan palabras y en tus sueños no suene nada kenangan No suena, no suena nada No suena, no suena nada No suena, no suena